Tome, co tu dneska máme dobrého? Páreček s gurmanským kečupkem. A rohlík. To vybíral gurman Martin. To nám doporučila paní. Vídeňský. jsou to nejlepší parky. Ptali jsme se na nejlepší parky a dala nám tyto parky. Mhm. Vídeňská. pro prej to S pivem a s mlékem. Co <laughs> z toho bude? Explozivní kombinace. <laughs> S Hoši, to se teďka natočí a pak to půjde na tubku a bude to mít tisíce zhlednutí. teď to natočím, jak jim ten párek. No to je zdraví. No moje. Na tvoje. Na tvoje zdraví krasavice. Na tvoje zdraví krasavice. Takhle. Na tvoje. <laughs> tak. No, iPhone. Počkej, Na kafe? Sorry. To je škoda. Takhle se hmm. podělím. Ty, ale není to vůbec špatný. Ne, můžu, jo. Teď vem si tady to. Já to vypiju a ty se opak vylovíš, ne? Poka. Já mám trochu kávy. A kam to přežil? Čekat tam na tebe. O, díky. Jo. Zkoumám to je? Kryt na výfuk. To hodím někam pryč. Já teďka musím vlogovat. Blogy, blogy! Pokud tahle už je. Ta už je. Ta už je. Počkej, zaostřit. Ta už imaginární přítelkyně. Hmm, ještě teplá. Ještě teplá. Padám jak sexy kuchař. Mhm. Tohle je sádlo, no a tohle je chleba, a to jsou ty přísady, a to se dává na tablici. Kontrolujeme smažení, obrátíme a na mírném ohni Pokračujeme. Uh. Jo, je to chleba. Zvyčněn na věčnost. Nikdy nekončí uvnitř kamerky, dokud točí. Mm.